ni lépp lu ma doon def dama koy bàyyi ñëw fekk si ko fi may xamal waa Sénégal ni association bu nekk am nga président mais ñun day am nañu président bu baax bu gore bu am yëg ci ñi mu jiital yàlla def na ci biir association bi man maa yore li nga xam ne mooy chargé des affaires extérieures moom muy suñu président national bi tabaski bii jotee xam na ne ku ci ne ci ñun du dunde woo làmb ji yaa ngi liggéey leneen am nga njëgu xar mais Pa Abdou Fall daf la joxe ay xar bépp promoteur bu ne je dis bien bépp promoteur et je pèse mes mots yónnee na la xaru tabaski sa kër am na ñu ko wax am na ñu ko waxul mais man Sidi Diakhaté dinaa ko wax pour ñu xam ni Pa Abdou Fall mi nit ku baax la Pape yàlla na yàlla yokk sa wërsëg yokk sa xéewal may wax ak son excellence monsieur le président Macky Sall président yàlla am def na am na ñu la fi jiitu woon amoon mébét pour defal ñu arène nationale sottiwul yow ngay nit koo xam ni su wax baree dañu lay ñaan nga jàppaleel ñu suñu président national bi di Pape Abdou Fall ci bër bee bëre bi war a am le 28 pour vraiment mu mën a réussir bis bi Pape Abdou Fall yàlla na yàlla yokk sa xéewal yàlla na yàlla yokk sa sutura et je sais que ni tuddee nga bis bi ku jërë tuddee Thiès day ka nga xam ni moom laa jël def ko parrain wu jukkal gii Paf Production moo la koy jox incha allahu rabbi jaa ngeen jëf. waxoon naa leen Jërëjëf. waxoon naa leen Bécaye wax naa leen Sidi. ne la moi j'ai un grand président. voilà Sidi ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay sant. Demba si mu préparé wu ndaxte xam naa ni moom la ñuy jox kàddu gi léegi ah waaye balaa Demba si di jël yaakaar naa ni sayel ñu dellu si waat ci whatsapp bi ak question yi nga xam ne moom la ñu posé. voilà les lutteurs. merci beaucoup Bécaye sànq maa ngi wax ne 28 juin du 28 juin de 28 janvier la 28 janvier la ñëpp xam nañu amul benn problème combat bu bu bu mag la. voilà fële ca Léopold Sédar Senghor dañuy njëkkee ci whatsapp euh, Modou Lo. waaw Modou Lo mun ñaan ko rek mu jóg. waaw lay whatsapp question boo xamante ne moom lañ ko posé. mais attends Lac de Guiers bu waree poser question fan lay dem. non non internet yi ñooy envoyé seen question. par vidéo waaw ngeen defar écran quoi. pour voilà voilà. voilà ayca. initiative bañ a def ni ngi daan def rek. incha allahu combat bi du yàgg. benn question pour Modou Lo sunu mbër mi xam nga dafa am Modou Lo bu ñu daan gis bu mësaan préparé combat suñu xel dal ñu mën a. xam nga jàpp fu dëgër que ni da ngay am ndam mais mbër depuis sa combat yow ak Lac depuis combat bu njëkk ba ñu rapporté ko ba fi may wax ak yow xam nga mu loo mañ daan gis ay jamono doon dem stade di rey suñu bopp. mel na ni daal moodu yu bëri xam nga si wàllu préparation yi si combat bi man yu bëri dañu gis ne Lac moo gën a bëgg combat bi yee te dëgg neexul su ma sañoon yaay am ndam chaque jour gars yi dañuy wax may dalal sama xel mais benn instant maa ngi nax sama bopp parce que mbër ma ma daan gis Modou ma ma xamoon eh mel na ni combat bi daal wala yow mbër nga wax ñu quoi xam nga tamit suñu xel mën a dal xam nga parce que ñun dañ la bëgg. Modou Lo ñun dañu gis ay combat yu bëri booy xeex sa ak sa adversaire da ngay gëmm quoi di gëmm boo boo koy song da ngay gëmm boo ko doo da ngay gëmm est-ce que tamit loolu wóor na ak adversaire bu mel ne la dëgër de nga di ko def noonu. waaw suñu question mbëri ñoo ko moom seetlu nañ deux fois préparé nañ combat bi ñu dem ba ñu jàpp date combat bi yàqu di leen laaj juste. est-ce que préparer combat lu ëpp année parce que moo jëmu combat bi ñu ko tax te ëpp na at est-ce que du indi cassure ci ñoom parce que préparation dafa am étape yu muy topp donc ñoom ñaar ñëpp par rapport ak euh, ñaari date yooyu ñu pousse à une semaine du combat lu ciy seen xalaat. oh voilà. voilà dañuy bàyyi Modou Lo mu tontu. voilà première question surtout première question bi. waaw mais Bécaye kii moom supporteru adversaire la bu ne ci ginnaaw rek. ah bon. loolu laa gis. man ma def làmb suma liggéey. yu sam la ah sama liggéey yëpp ma bàyyi ko ndax làmb dinaa fawee làmb ginnaaw yàlla yonent bi sama waay tey lu may yaakaar ci làmb laa ko yaakaar du ma ko fawee xam naa lu may xaar xam naa lu nekk sama kanam te maa ngi ci mais comme ni ma wax kii moom du supporter Modou Lo xam naa benn supporter bu déguisé wu la rek. et puis mu ne li mu gis daal lak moo la gën a préparé. non nee naa la supporter bu déguisé la. beneen supporter bu dégg jegu la giru supporter bu Modou Lo parce que loolu yow gisoo su ma ko gënee bëgg su ma ko gënee pare le 28 dina feeñ incha allah. Mhm. wax ju bari jaru ko. wax ju bari jaru ko loolu mooy question bi. sayal question yi am na keneen ku posé ne xaw ma lan su su may sama combat su may dóor damay gëmm. waaw. ah di gëmm ba am 17 victoire waaw yàlla naa gëmm ba mu gën a yokk waay ah. ah waaw boobu ba léegi su may bëree da- su may door damay gëmm. maa ngi gëmm yàlla di ma suturaal. ndaay gëmm ba am li ma bëgg ci làmb rek incha allah. dernière question bi lan la woon combat bi yàgg na un an. waaw metti na xam nga mais comme nu ñu wax rek teewul ñun làmb lañ def suñu liggéey ñoo ngi ci chaque jour di entraîner suba ngoon guddeeg bëccëg metti na nag kenn waxatu ko mais lu ñu xaaroon doon ñu ko xaarate le 28 soreetul incha allah Soreetul. mais yàlla may tal ak fekkee mais bu dee nii ki jëkk posé question par exemple bu dee yow sa supporter la bu xobee bëgg la non non bu non damay po dani non mën na mën na doon sa supporter mën na doon supporteru Modou Lo bëgg Modou Lo mais mu gis peut-être ci gis-gisam mu am lu mu gis dama la bégaay làmb laa la wax moom laa yaakaar def ci suma lépp du ma ko fowee maa ngi ci entraînement yi suba ngoon guddeeg bëccëg ku xam Modou Lo isam la xam ko ci ñeme entraînement ni ma tollu di bëre ci luuri tamit dañu waxante dëgg. mais ñuy wax ni combat bu njëkk ba li ko yàq laa boobu lak moo gënoon a jël. yooyu ay wax la ay wax la rek. ma ah? gëw ma loolu. muy tey muy suba gannaaw suba gëm naa ne billahi wallahi saa yu ma jàkkaar lak moom dama koy daan. bi nu renvoyé affaire bi bu ñu renvoyé non mooy ma fekk jour ma jógee Yoff di dem kër ga parcelle. waaw si yoon bi lañ ma ko wax. xam nga wax dëgg bett na ma trop mais tamit comme ni ñuy wax da ngay santaat yàlla rek xam ne moom pour jum lu def noonu la te yàlla du jum ndogalu yàlla mhm. mais daal le gars là tu le prends pour un supporter boo xam ne daal ah keneen la faral daal waa eh, Sahel oui Bécaye léegi ñu ñëw ci. voilà dañuy dem ci question Lac de Guiers numéro 2 puisque ñu ñëw si combat bi combat bu légende la boo xamante ne day des ci histoire lamb. léegi dañuy ñaan Lac de Guiers numéro 2 mu jóg rek. dem play question boo xamante ne WhatsApp lañ ko yónnee par vidéo mu daal di tontu après. voilà. parce que préparation dafa am étape yu muy topp donc ñoom ñaari ñëpp par rapport ak euh, ñaari date yooyu ñu pousse à une semaine du combat lu ciy seen xalaat. bu amee. benn question pour Modou Lo sunu mbër mi xam nga dafa am Modou Lo bu ñu daan gis bu mësaan préparé combat suñu xel dal ñu mën a xam nga jàpp fu dëgër que ni da ngay am ndam mais mbër depuis sa combat yow ak Lac depuis combat bu njëkk ba ñu rapporté ko ba fi may wax ak yow xam nga Modou Lo mañ daan gis ay jamono doon dem stade di rey suñu bopp. mel na ni daal Modou yu bëri xam nga si wàllu préparation yi ci combat bi man ñu bëri dañu gis ne Lac moo gën a bëgg combat bi yee te dëgg neexul su ma sañoon yaay am ndam chaque jour gars yi dañuy wax may dalal sama xel mais benn instant maa ngi nax sama bopp parce que mbër ma ma daan gis Modou ma ma xamoon e Mel na ni combat bi daal wala yow mbër nga wax ñu quoi xam nga tamit suñu xel mën a dal xam nga parce que ñun dañ la bëgg. Modou Lo ñun dañu gis ay combat yu bëri booy xeex sa ak sa adversaire da ngay gëmm quoi di gëmm boo boo koy song da ngay gëm boo ko doo da ngay gëmm est-ce que tamit loolu wóor na ak adversaire bu mel ne la dëgër de nga di ko def noonu. waaw suñu question mbëri ñoo ko moom seetlu nañ deux fois préparé nañ combat bi ñu dem ba ñu jàpp date combat bi yàqu di leen laaj juste est-ce que préparer combat lu ëpp année parce que moo jëmu combat bi ñu ko taxawte ëpp na at est-ce que du indi cassure ci ñoom parce que préparation dafa am étape yu muy topp donc ñoom ñaar ñëpp par rapport ak ñaari date yooyu ñu pousse à une semaine du combat lu ciy seen xalaat. allo voilà les mêmes questions yi dem ci Modou Lo moom moo revenir at ci Lac de Guiers mais les mêmes questions yaakaar naa Lac de Guiers war na ci mën a am réponse moom tamit parce que non parce que am na ku posé question ni yow la gën a gis ni yaa gën a bëgg combat bi yow loolu loo ciy wax. waaw père ba gars nit ñi kenn nelawatul ku liggéey boo xool da koy xam ku bëgg ku bëggul boo xool da koy xam làmb ji kenn nelawatul ñi nekk ci ñi nekkul ci làmb ji sax jigéen ñi sax koo ci laaj sax dina xam kan moo gën a bëgg loolu la. kan moo gën a waajal en tout cas dinaa la wax benn affaire. Mhm. wallaahi damaa liggéey liggéey naa ci ba feebar ci ñaari yoon. ci combat bi. barki Seydina Mohamed ba feebar ci ñaari yoon. combat bi déggul ma buñ ko doon repousser di ko repousser waat du ma taay di liggéey ku ci yaakaar dama ñëw di tëdd di nelaw ndax lan ndax puus nañ combat puusaat nañ ko puusaat nañ ko non yaa ngi nax sa bopp ndax combat bi xam naa lañ ci wax dafa bari. nit ñaa ngi ñuy xaar ñu ngi ñuy xaar te dañoo war a wone li nga xamante ne moo tax nit ñi di ñu xaar ñun ñaa ñëpp kenn ku nekk sànni na moromam track track boobu nañ ko wane bés ba yàggatul nañ ci bàyyi kenn ku nekk di sànni sa morom yenn wax yi sew yi nii déedéet jaru ko moom wax na li muy wax wax naa li may wax nañ bàyyi ba le 28 loolu rek la. bu ñu defee sondage ñu ne ñi jot a répondre yëpp Lac de Guiers moo gën a bëgg combat bi. mais sondage nit ñi. sondage bi Lac de Guiers wala Lac de Guiers moo man non fii kenn mënu yàlla rek moom moo mën. Eh, non làmb am na ko non xaaral defal ndànk Lac de Guiers làmb am na ko man. non defal ndànk. li nga naan mën nga ne defal ndànk defal ndànk ma ñëw ma wax la Père Bécaye waaw lamb mën nga ne man maa mën nga ñëw yàlla ànd ak keneen ki no xaaral ma ñëw defal ndànk ma ñëw non yàlla ko neex lay àndal. dama ni yaa ngi dégg bu nu nee bés ba nit ñi kenn ku nekk ak sa xalaat lay wax. waaw kenn ku nekk sa xalaat lay parce que seen gis-gis la ñuy gis am nañu droit wax ne diw moom moo gën a pare parce que kenn gumbatul. Hmm. ku liggéey la ñu xam ne liggéey nga ku liggéeyul la ñu xam ne liggéeyoo. en tout cas man fii toll moom wóor na ne daal yàgg na liggéey moom. non man maa ngi liggéey. maa ngi ànd ak samay mboq di ànd ak sama waa écrit di ànd ak samay entraîneur ñu ngi liggéey liggéey yu métti te luy tax ñu daan le 28 bu neexee yàlla suñu borom. waaw mais dama ne ki mën même bu nit ñi waxee sondage di woo man ñu dem ca làmb ja bu diw moomu ñu ne moo man ñu daan ko kon diw mënul loolu mooy sondage par exemple bu ne favori ñu ne Lac de mooy favori wala ñu ne Modou Lo mooy favori ñu dem ba ca làmb ja kanu ne woon ci ñoom ñaar mooy favori. est-ce que daanul est-ce que xam nga benn bay af bi kaay. waaw man bëgguma ko ma ne favori nga sax. yow doo favori ci combat bi. déedéet bëgguma ko parce que xam nga la moo tax. Ah. man dama bëgg ñu may def tokaar. tokaar boobu noonu si laay gën a mën a wane sama bopp que buñ ma defee favori. Ah. buñ ma defee favori du ma neex. mais moom moom boobu lu tax mu yaakaar ni moo gën a liggéey ci combat bi. non Bécaye moom yaakaaram la wax moo yaakaar. Eh, mais ku ne xam na boppam. du man maa wax de. man xam naa sam bopp. wul nit ñi wax ak yow du man maa wax ak yow. li ma waxoon ci lay ñëwaat kii dix combat ma daan ko dix fois. yow yaa ngi mel ne laalewu ñun ñaar yow da ngay nelaw quoi ci benn instant bi. man kenn xaw ma yow dinaa osé sa kaw osé sa kaw ànd ceeg musuma ñëw làmb su meeku ñu ni liggéeyu ma wala ñëw di yox yox yi mais moom waxuma la nitu làmb yi rek mais ku xamul làmb sax boo nekkoon ak deux muy la rasumaan bi ñëpp xam nañ ko ci moom. Bécaye la ma doon wax mu ngi ñëwaat kii moom dama yaakaar dafa war a uti conseil en communication. xam nga lu kii moom même rythme rek yow. mais li ma li ma sa gémmiñ ci xanaa. yow li ma gën a mel ci wax ji lan la. ñu baal ma ci ñu baal ma ci kàddu ñu ñu koy seeraat ak ñu toog fii mais Birahim Ndiaye wax na ko kii naa fekk la nee na bu mag a mag déggal fu mu génne waaw dina naa fekk la waaw am problème coow di ji non dama toog mu metti ba li wax na ko nee na bu xamoon moom ay samay supporter suñu xamoon moom li mu xam ñu bàyyi ma wala ñëwaat na ci même détail xool li may waxati non xool dafa xool li may waxati non am na wax yoo xam ne dafa ñaaw nekkal mag tuuti waaye da nga génn am na wax yoo xam ne dafa ñaaw bégaay non mu tax ma ne naa fekk la bul ñëw foofu ñi xamal ma bàyyi ma kenn xamal mais moom lu mu def barki démb ñaar bi mu ne weng bu doon bàyyi kon waxuma la ci làmb sax kon dootul bëri sama waay génn dootul bëreeti kon. non wax yu ñaaw dafa baax. mais eh, gars yi bokk leen ci débat bi de. Bégaay Bégaay wax bu ñaaw dafa baaxul xam la wax bu ñaaw dafa baaxul. non dafa eh, métti gars yi soyez sérieux waay. Bégaay. waaw lu wax dafa métti mu ni moom. sama supporter bu ñu xamul moom li mu xam. samay supporter bàyyi ma. mais kay posé wuñu question boobu de. loolu noo ko bëgg a faje loolu ñu koy fajee la 28 la mais wax ji dafa ma metti. oh am na loo xam ne waaw mais metti na la. non yow loo ko bëgg a faje laa wax dama ni par exemple yow loolu loo ko bëgg a faje wax amul wax ji fii dañuy wax rek comme da daf ma wax lu ma metti ma ni metti na ma mais bis bi le 28 janvier la incha allah. soreetul fukki combat yaay daal. wax yomb na Bécaye wax yomb na. mais non da nga wax léegi ni fukki combat yaay daan. bu soobee yàlla kii bu ñu géewaloon dix fois ma daan ko dix fois incha allah. lak fu Modou teg loolu. Bécaye kii day nelaw rek kii sax day nekk di rêve fu mu ne nii man kii réer la ma sax moom mu ngi mel ni maa moom laale wuñu quoi yow. la bintu yàggatul del wax rek del wax rek. baax na ay Demba si jëlal ma micro boobu Tino joxal ma ko comme que yaakaar naa ni ñaari mbër yi ku nekk yaa ngi tëkku sa morom wayal leen ndax làmb wuy jàllama eh taxawal e eh, wàññil ma loolu yow way jala ma jalawule jalawaali ngoy yu maar ku ma waj ma ba maar ku ma waj ma ala kay naa ko yoo sama ñimbeeri Pape du Fall Alaaji Fall lañu woy baayam soxna Mariatu la ñuy woy si yaay Pape du Fall fon yee ko jàpp góoru di daa faal góoru ku na faal way Saalum a ngi nii toog waaw Ayda Njaay ngi noonu ay di jàmb ñaaw ewe Pape du Fall Aha. boo xewle te neexuloo benn xew dootul neex waaw soxor jublawu la ki ñaan jublawu la waaye ne woon naa dama xool Bécaye Mbaye ba bëgg man daal di way di ñaan réew mi rëy ko te koy jéem a roy kii daal ne leen kaar ma naan kaar ñu daxal ko cat ndax dafay doomi jaambur te lam ju cat Bécaye yaa xam ba xammee te gëm yàlla nag dinaa way Sénégal seede te bur yàlla tax yaa fonk ak njub Aïda jërëjëf euh, Demba joxal ma ko Pape Diagne Seras Pape Diagne nga ñëw fii bis bu mag bi am nga ci wàll am nga ci cër am na yeneen question yu nu war a posé Lac de Guiers numéro 2 Sahel. gaay Sahel lu am foofu. am na question yi ci 2STV l'officiel mooy suñu page Facebook. waaw. bi question bu am solo la maanaam parce que nee nañ daal mbëri bi ñu doon waajal combat bi première date bi. waaw. Eh, jamono tàngaay la woon léegi ñu nekk ci seddaay. waaw ñoom lan lañ fas yéene def pour combat bi jaar ci yoon. deuxième question bi kii moo ko posé Ali Ndiaye. Ali Ndiaye. Ali Ndiaye mu ne daal Modou buy buy buy bëree. ah day fas yéene def ay ay esquive. est-ce que esquive boobu. dina ko dina ko defaat ci ci bile combat bi le 28 janvier digganteem ak Lac de Guiers numéro 2. waaw ñu xool ni tamit ci sondage yi suñu page officielle vote yi pour le moment. waaw kii moo jël gum raw gàddu gi Lac de Guiers numéro 2 ndaxte am na 699 voix. waaw Modou Lo 543 voix. 689. 99. 99 daanaka. Lac de Guiers numéro 2. 700 daanaka 700. 700 voilà 700 bon. 700 léegi Modou am ñaata 500. 543. 543. ah loolu jar na commentaire wala jarul commentaire. jar na commentaire de jar na commentaire parce que opinion la de. la. non jarul commentaire. jarul commentaire. non non sans commentaire. waaw am na yeneen question non pour le moment ni ñuy ni ñuy bàyyi nga wéyal waxtaan bi. waaw. di la gërëm bekaay bu baax a baax di nuyu Pape Abdou Fall di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla may fanu gudd ànd ak wér ndax wax naa ni ñun ñi nga xam ne tey ñoo nekk ménage nekk ci làmb ji bu fi nekkul woon tey ji dina metti parce que tey ku mel ne Pape Abdou Fall ku mel ne Assane Ndiaye dañu joué rôle yu mag a mag a mag a mag ren ci làmb képp koo xam ne si ni tey yàlla dogal na nga ne ci làmb rek war nga leen a ñaanal alal ji ñu def ci làmb yàlla dimbali leen ba ñu am ci lu raw seen njort parce que làmb ji metti woon na trop tey ji affiche yu mel ni Lac de Guiers numéro 2 ak Modou Lo combat bu mel ne diggante Ama Baldé ak Papa Sow di combat yu mag yoo xam ne tey jii damay wax ni état bi dëgg la jàppale nañ ñu defal ñu arène nationale mais société yi nekk ci réew mi tey war nañoo mën a gën a génn gën a jàppale promoteurs yi pour làmb gën a jëm kanam parce que tey combat bu mel ne Lac de Guiers numéro 2 ak Modou Lo dafa bokk ci combat yi gën a mag tey ci réew mi muy ñaari mbër yoo xam ne bokk nañ ci mbër yi dàq bëre ci làmb ji ëpp ginnaaw ci làmb ji te Pape Abdou comme ni ko Abdou Lahad Ndiaye waxee léegi rek ànd nañoo ak moom Tiwaawan laat waxu ko ànd ak moom stade Iba Mar Diop ànd ak moom stade Demba Diop Pape Diagne waaw waaw dinañ ñëw ci dama lay poser question maanaam uh-huh. question bi ma lay poser mooy sondage yi pourquoi waaw dañu bëgg a wax ci Pape Abdou tuuti rek non non bala nga tontu ma ba pare après di nga wax ci Pape Abdou dama lay laaj sondage bu nu ne Lac de Guiers moo jiitu ci ñi yaakaar ni mooy daan par rapport ak Modou Lo lan moo ci sa xalaat yow yow mi xam lam ci sondage yi bu ñu nee. Lac de Guiers moo jiitu moom la ñu gën a ña am njort ni mooy gagné par rapport ak Modou Lo yow loo ciy xalaat. waaw Bécaye man làmb du ma mën a wax ci sondage. Ah. déedéet. wóorul daal. sondage ak gisaane. Ah. du ma ko wax ci làmb. genre gisaane la. ñaari mbër yii. Ah. boo leen xoolee nii ñu toogee ñoom ñaar nii. da ngay xam ne ñaari mbër yi macha allah ku ci ne liggéey nga. te kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar ñii. Mhm. am nga fort ak faible. Mhm. ku ci ne am nga ci loo xam ne si ni tey jii sa adversaire lii la bëgg. keneen ki ci des lii la gën a foore Lac de Guiers numéro 2 mii. Hmm. bokk na ci mbër yi gën a naqaree bëreel ci Sénégal tey. parce que dama ko xam topp ko. lu tax yàgg ko seetaan. lu tax lu tax. Hmm. mooy adversaire la boo xam ne ci biir làmb du ñëw di soro soroxee làmbam. Hmm. day taxaw di xaar adversaire am heure bu gisee bunt rek. day dem. Hmm. xool dernier combat bi mu bëri Yékini. Hmm. bi Yékini jëlee loxo bi yëkkati ko at ci kaw. Ah. la tante prise bi mu dem. mu dem moog Papa Sow yaa ngi ko gis stade Demba Diop. bi ñu xeexee ñoom ñaar bi Papa Sow jóg ak bi mu ko këfee benn la. nga xool Modou Lo xoolal fële xoolal fële waxal noonu. waaw nga gis Modou Lo. waaw ah. combat yi mu bëre moom it. waaw ah. ak taay bi mu yor. waaw tey boo ko xoolee da nga yaakaar ni poids léger la. Ah. mais benn mbër macha allah. bu ah, ko doole ku koy gis di ko ay adversaire am boo xoolee combat yi mu bëre moom Modou Lo. Ah. nga gis digganteem ak Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux dañu ni bokk na ci mbër yi dàq xeex ci Sénégal. nga gis Gris Bordeaux da koy jéem a miime. arrêt de gauche arrêt droite Modou Lo gis nga ni mu koy fentee ba bëre Gris Bordeaux jaxasoo moom ba daan ko jël bi mu ko daan. jërëjëf mën naa ni bokk nañ ci mbër yoo xam ne tey jii ay yaakaari làmb lañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom yàlla defal leen jàmm que le maire gagne tey xam ne ñoo bokk nday ñoo bokk baay réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. jërëjëf supporters yi ne fii li leen di lancé ñun nga xam ne ñooy ménager yi jiite xale yi làmb metti woon na gisuñu woon kenn promoteur bi jël centaine de millions def ci bis bu toll nii kon. bu ñuy génn nañu génn ci fair play te xam ne mbër yi li ñu wax fante fii du dara dañuy jaay seen combat rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo tuddante ay doom xool suñu papa Mohamed Ali xool suñu papa Mbaye Guèye takkusaan bu ne bëri nañ ko tey jii ñooy ànd fu ñu jëm jërëjëf ñu ngi leen di gërëm Pape Diagne ñu ngi lay gërëm kàddu gi rafet na joxal micro bi kontaan nañu ci yow lool yaakaar naa ni loolu bokk na ci li nga xam dafay defar yaakaar naa ni Pape Abdou Fall Tino kaay joxal ma micro bi Pape Abdou Fall moom it kàddoom bi nga xam ne moom lay ñaaxee mbër yi ñuy gërëm nag waa first class first class ndax lii ñu sol ñoom ñoonu ko jox ah mu doon loo xamante ne ni ñu ngi leen ciy gërëm bari nañu lu ñuy sol baara first class moo nu koy jox kon ku bëgg sa ñaw baax nga sol lu rafet yaakaar naa ne nga di fa dem am na ci solo li Mamadou mbay sol léegi tamit même chose baara la Baara merci Pape Abdou Fall Modou Lo ngi nii dégg nga Modou Lo dégg nga Lac de Guiers am est-ce que am na beneen jàkkaarloo boo ci bëgg a defaat wala. waaw am na euh, benn jàkkaarloo boo xam ni war nañ ko def semaine prochaine incha allah. seen ak open press yi kañ la tout ça bëggoon. waaw yooyu dinañ ko wax ci dernier jàkkaarloo bi parce que dañuy xaar. Euh, ay kilifa ñu ngi waxtaan ak ñoom war nañu daje ak ay kilifa yoo xam ni fa la ñuy defee dernier jàkkaarloo bi incha allahu rabbi mhm. di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni ñu ngi jëm Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor stade boobu stade la ci stade yi dafa am taxawaay bu mu laaj ñu jàppalante ku nekk taxawu sa moroom et puis tout dans le fair play pourquoi fair play ñu bañ a may ñi nga xam ni yàqkat yi fu ñu porox ndolloo pour yàq làmb parce que man mënuma gëm ni tey jii nii aareelu 32 milliards am fii ñu war a toog di xool làmb nit ñi di ko yàq ci affaire u caaxaan loolu man mënuma ko gëm jusqu'à la preuve du contraire ah donc li may def rek moom mooy gërëm sponsor yi nga xam ni ñoom ñoom fan yi di ngeen ko dégg suma xarit la kooku ñu juddoondoo bokk ndey bokk baay donc euh, mu ngi France actuellement dinañ ko dégg jàppale ko projet la bu muy taxawal immobilier la donc la ci ñëpp jàpp eh. ginnaaw loolu nag ñu ngi ñaan son excellence eh, monsieur le gërëm la famille Seck la waaw ñooñu ma ci maa ngi ñëw. Ah, ñooñu bu leen fàtte. xam nga ñoom nag du ñu ay sponsor de. non ñoom du ñu sponsor. waaw mais ñu ngi ñu waaw sponsor griot. waaw ñu ngi ñëw ci ñoom. El Hadj ñu ngi gërëm président de la république Macky le Sall président de la république Macky toujours Sall. di ko renouveler suñu confiance ak confiance bi nga xam ni am na ko ci ñun ba taxawalal ñu arène nationale. ak le premier ministre. waa ci laa jëm voilà. moom ak premier ministre Matar Ba donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant avec mon ami Amadou Ba CNG ah ak sama jigéen bi nga xam ni teew na fii Ami Dioum association des vétérans des Parcelles Assainies ak waa Cambérène la sécurité ah mënuñu leen fay ngeen bàyyi seen lépp daal di ñëw fii ñu jàppalante lépp pour leen yor kaaraange gi ah pour lépp rek mu dox gërëm vraiment Saalum suma rak suma doomu ndey waaw mu ngi fii borom mayonnaise bi Saalum borom mayonnaise bi ñoom yande waaw Henri ah mayonnaise xanaa bu mu tudd mayonnaise laxaat. bi yéen a ko féetewoo géwél yi gis nga may nees bi de. Bevia ah, ah Bevia man dama ko waaw ah. Bevia waaw mayonnaise bi donc seen autozone gërëm naa ñëpp di ñaan yàlla rek ngeen ñaanal ñu lii nga xam ne namm nañu ko. dinañ ñëwaat léegi dana am benn playback. ah bon Madiagne l'avant-mari di tàggoo Madiagne Seck ah bi ko ngeen ràññee lool. waa xaaral playback bi xaaral. xaaral non nga euh, baal ma. Ah, waaw kon nag baal ma rek. wala dafa am loo bañ a fàtte. non non non. dafa am loo bañ a fàtte. go ahead kañ demal. Ah, waaw kon Madiañ ngeen baal nu parce que waroon na jàll bu yàgg. non non Madiagne Seck waay sunu doom la ah di doomu Ousmane mu am lu munu defal léegi ñoom seen kër yaakaar naa ni kër gi ku juddu rek galañ beeg micro baa ngi ci diggu kër gi moo fiis ah Babacar ngeen dugalal ma ma jaañ jërëjëf merci Bécaye jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la ñaanal. merci ah, beaucoup encore yàlla def la mag yàlla jàppale la barkeel liggéey bi. merci beaucoup encore. jërëjëf ñu ngi lay encouragé bu baax. merci beaucoup encore toppal ci yoon wi rek. merci encore toppal ci ginnaaw baay. maa ngi gërëm léppay baax maa ngi gërëm sama papa. jërëjëf di gërëm papa Ousmane. di ko ñaanal yàlla guddal fanam di gërëm aussi sama yaay ndey soxna di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim borom makaarimal axlaa di sant aussi Sërif Abdourahmane Fall Tilala sama sëriñ jërëjëf maa ngi nuyu Sénégal di nuyu waa Ousmane yëpp staff yëpp maa ngi gërëm ñëpp di leen nuyu di nuyu sama manager Assane Eric Faye ca France maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Abdou kàddu gu mujj gi nga yeggale rek nga baal nu parce que temps bi dab nanu ah nga jàpp ci comme ça mbër yi di tàggatoo. non Bécaye da nga ma siifoon. bàyyi waaw dama lay siif rek mais da nga may jàppale rek bu ma bàyyil di ma cof waay. waaw ndaxte. waaw non maa ngi tolloon. ci Mevia borom mayonnaise bi. Salouma ah. mm. di nuyu aussi sama mbokki promoteur yëpp. pour que bis bi mën a rafet Sénégal xam ne làmb moo fi am. waaw dëgg la dinaa ci ñëw. jërëjëf Pape Abdou ñu gërëm la bu baax dama amal euh, ngërëm spécial président de la République ak son premier ministre ci làmb ji. man xam naa li tax ma wax ko Pape Abdou xam na li tax ma wax ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le premier ministre. Ni nga def ci làmbu Président de la République ñun gis nañu ko, gis nañu sa taxawaay. Di gërëm bu baax la première dame. La première dame jàpp na ci ci làmb ji. Maître Dior Diagne ñu ngi koy gërëm bu baax ndaxte jàpp na ci làmb ji ndaxte làmb la joo xamante ni làmbu réew mi la làmb président de la république te gagné drapeau président de la république Macky Sall dafa am solo kon maître Dior Diagne encore une fois jërëjëf madame la première dame yow it ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant am na ku ma yónnee SMS di ma laaj bii et saat amitié yaatu na non Abdou Lahad mooy wax Abdou Lahad bii ah waaw waaw Pape Abdou waaw euh, ngeen baal ma xam nga man dafa dama bokk ci crédit agricole. Mhm. waaw man te ñu jàppale ma ba may dugg ci làmb ba léegi. suba nag incha allah bu ñu xëyee suba teel ñoom sumay sponsor lañu. bisik sama sponsor la ñeneen sumay sponsor damay ñaan suba ca VDN ba la ñuy dajee def randonnée taxaw Kon suba yéen ñépp na ngeen daje ca VDN ba. Samay sponsor moo xewle muy Caisse nationale de crédit agricole. Merci. Yàlla. Jërëjëf Abdou Lahad gaa yi ñu ne billet yi stade bi yaatu na rëy na billet yi nu ngeen ko bëgg a doxale waaw billet yi daal ci kattanu yàlla. duñ waaw. ci changer dara. ndax ay gor boo tënkee ak ñoom munoo yokk munoo bu ñu wàññiwul duñu yokk. waaw Dekk da ngeen fa- di wàññi waaw moo tax ma wax la loolu dama ne la bu wàññi mënta am yokk mënta am kon yaakaar naa ne. découverte bi mais wàññi dina am. non waaw wàññi day am xam nga tax wàññi day am. waay découverte bi mën nañ leen wax ni 2000 francs la ci kattanu yàlla. découverte découverte billet yi nga xamante ni moom la nit ñi yoroon te ñu jëndoon ko defoon ko jëloon ko nañ ñu ko andil waxuñu nga bàyyi ba jouru làmb nga ñëw di rang pour indi ko. une semaine avant danañ leen ubbil porte yi wax leen fan la ñuy jaayee billet yi mu leer stade Léopold Sédar Senghor yaatu na parking bi macha allah lu waay bëgg da nga ko fa am ci kàttanu yàlla daañu yombal billet yi couverte yi couverte na nekk 10 000 francs loge bi comme na woon fa woon noonu lañ koy bàyyi di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Iliman Lam sama waay moom it di ko gërëm bu baax moo ko lim juum ku lim juum waaw dégg naa sànq tiis bu dal ci kaw waa Casamance Sénégal la dal Waay. ñëpp la xam nga di ko masawu di mettitlu li am xam nga di masawu njaboot ñi génn àdduna xam nga te di ñaan encore rek Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar xam nga di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ci sama gars yi ñoom Amsata xam nga ñoom Mohamed di nuyu père As Ndaw mborom dëkku man ñu ciy jàpp bari na. As bu baax waaw grand Moussa Gueye di ko ñaanal. famille ñàkk na mais man tamit ñàkk na Malabo kenn la woon ci man grand Moussa Gueye bu Malabo Malabo di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana suuf woyof ci kawam di ko jaale mbokkam yëpp encore jërëjëf jërëjëf Modou mi ngi lay gërëm bu baax Moussa Gueye moom mu wax ah xaritu preuve xaritam soppeem di nit ku baax waaw e ba ubbi laatal mais Modou Lo micro am tuuti sama waa dëkk muy Fandène xam nga di teg nuyoo bi ci loxo monsieur le maire monsieur monsieur le ministre di ministre des forces armées di ko nuyu bu baax ak Augustin. suma dëkk Taïba Ndiaye di gërëm monsieur Alilo sama papa amoo ku lim daal da ngay jiw ku lim da ngay gërëm ñëpp rawatina unité 10 bi ma dëkk parcelle ak yoof di woo ñëpp waa tey max club waa génération xarañ xarañ family xarañ moo ñu boole di per affaire yi dafa yàgg xam nga te ñooñu dañuy sonn ci ñun boobu ba tey amuñu lu dul lii di ah. nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waa Gambie waa Mauritanie waa Mali dem nga foofu dem nga foofu dem nga foofu fépp incha allah kàddu bu mujj bi. waaw kàddu bu mujj gi ah. kàddu gu mujj gi waaw kàddu gu mujj gi lii la rek xam nga tey. Euh, bu tiis dalee si sa mbokk da koy jaale. mooy Casamance sama dëkk. Hmm. mooy li fa xew. maa ngi koy méttitlu di leen ñaanal yàlla yàlla oyofal seen kaw te xare leen àjjana di jaale tamit kii nga xamante ne kilifa gu mag bu dëkkoon suñu koñ. dëkk HLM Paris muy sëñ Bas Baara maa ngi koy jaale waa HLM Paris di ko jaale ñëpp kilifa diine yi fi jógee tamit di leen ñaanal yàlla yàlla oyofal seen kaw maa ngi ñaanal tamit. jërëjëf amiin ñii nga xamante ne tey mooy naqar bi nga xamante ne moom moo dal sama dëkk dama koy waxaat encore métti na trop. mais maa ngi koy maslu tamit waa Casamance ñëpp di woo tamit waalo waalo yi surtout waalo waalo yi pëlu waalo waalo yi ñoom moom dañoo sonn samay combat waalo waaye mention spéciale ci waalo waalo ci waalo waaw waalo moom sama waalo la beneen bi si toppaat tamit maa ngi woo séeréer lébu yi ci sama côté yaay di woo waa fiñ mic géejawaay géejawaay gi yëpp fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna mooy Europe ak fépp képp koo xam ne yaa ngi téye sa kurus di ma ñaanal eh, eh, eh, maa ngi lay sàkku ñaan di lay wax dolli leen ñaani bu leen bàyyi nag mu tas ñi ma àndal nag sama xarit ma àndal sonn nañ Aline Seye 2 mu ngi fi keneen ak keneen suñu grand ron Père Ali écrit wàll bi ñëpp ñu ngi fi di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm may leen wér ak gudd fan kontaan naa ci ñëpp daal. jërëjëf géejawaay ñëpp nañ xam na combat bi fen ko autorité yi fa nekk yëpp. Ah. maa ngi leen di woo ci combat bi. ku lim ah. juum ku lim merci beaucoup. cok doo ko cokkaas benn cokkaas. kan Modou. non Modou amul ma koy cokkaas damay bañ mu yàpp ma quoi. père encore di gërëm sama monsieur le maire Moussa Sy xam nga di ko wax mu ci jàpp na ci gën a jàpp ah, di gërëm sama colonel di wax turam di wax sama colonel xam na boppam jaru may wax turam ak sama doyen Lor Ibrahima soxna xam nga. amoo cokkaas boo koy cokkaas non non xam nga dañuy jégaluwaat rek encore. Uh-huh. buñ fi waxee lu ëpp. Uh-huh. xam nga xëy na neer yee tàng ak uh-huh. mu waxal ñu loo xam ne xam nga amul. moo tax mais ñu ngi jégalu ñëpp. jërëjëf du suñu yara diku. jërëjëf jërëjëf Modou yéen ñaar ñëpp a yaru yéen ñëpp ci yar lan eh, leen xam. làmb la il faut ngeen defar làmb mais reewande amul ci yéen ñaar ñëpp. balaa ngeen a foto wu du jaay kàddu gi lan la. waa Mbour tamit maa ngi leen woo ci combat bi Mbour. Ah, waaw ak Caajaay dëkk bi ma juddoo ayca merci merci beaucoup. Mbegaay ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Pape Abdou Fall di gërëm ñoom Abdoul Hadj Ndiaye di gërëm it El Hadj Ndiaye ni muy jàppalee làmb parce que moom yàgg na dëgg yàlla jàppale làmb te Mbegaay ñu ngi gërëm it Pape Abdou Fall encore une fois billet yi vraiment neex na ñu ngi ñaan ñëpp teel a dindi billet ñuy gërëm it euh, groupe baax parce que ñoom it gis nañu Massamba Dieye ak ñi mu àndal ñëpp di gërëm amateuru làmb yëpp di gërëm ñëpp. Bécaye ñu ngi ñaanal réew mi jàmm comme Pape Fall nu mu ko waxee arène nationale bi ñun amuñu pay monsieur le président de la di gërëm it Matar Ba parce que gis nañ moom tamit vraiment ni mu jàppee pour làmb di am si stade yi di gërëm ñoom Mor Faram ak ñoom Mohamed Ali ñëpp ñëpp xam-xam ne tey euh, ñun ñoo bokk làmb ji ñu ngi gërëm ñëpp wasalaam jërëjëf. ñu ngi gërëm ñëpp Thiam dinañu baal. bu beneen yoonee bu soobee yàlla dina yëkkati ay kàddoom yàgg nañ ko di jox micro et eh, toog leen may leen nu tuuti léegi Modou Lo ak Lac de Guiers ñu taxaw fii ñoom ñaar la presse photo yi jël leen nii rek fii wulli da wulli toogal ah wulli daal yow da nga bëri problème ayca voilà mi ngi noonu photo baa ngi noonu ñaari mbër yaa ngi noonu Pape Abdou demal toog ci digg bi waaw laxat taxawal rek laxat xaaral waa kay ayca eh, lak gën a la jege lak seereel tuuti Modou seere leen seere leen pa xanaa Pape Abdou di ngeen ko seere Pape Abdou temps yi boo yaa ngi lay ñu ngi lay benn rek mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp